ले चलो स्टार्ट करते हैं चलो चलो बाला बाला बाला बाला Taleb, taleb, taleb, taleb, taleb, taleb, taleb. dale, dale, dale, dale, dale, dale. अरे माइकल जैक्सन अरे रुक जा के नागमणि लेके जाओ माइकल जैक्सन अरे रुक जा के नागमणि लेके जाओ 有人。